میکشمت من میکشمت میخورمت من کبابت میکنم من اصلا بیدش کن Round چه طرز لباس پوشیدن بود خجالت نکشه به تو نداره مبارزت رو بکن Hakan, çizsel bir televizyonuna kadar bekliyorsunuz. Mutabı israf edin. Aramı bil. Ne yapar? İnsan bakana... Pazarlık bil. Pazarlık bil. Pazarlık bil. İnsan bakana mı da? ごめんどうぞ باید چیز روشن شه اینجا همه چی روشنه دست یادا راستش این فنها مال تو از کجا در آوردی؟ تقصیر من چی؟ دسته باجی دست اونه اون آره، من تکون میده 어? 저 컸다고 야가 어? آی پسر تو این فنها را از کجا یاد ها من که واقعا دارم اینو میزنم تو بیزلو منی آره خودتو بیا جلو بیا Outstanding. اینو داریم به دو دلیل دلیل اول و دوم میگم دلیل دوم و اول میگم حالا که میخوام دلیل اوه دو دلیل دلیل اول این بچه طفل محصوم چه گناهی کردین چه با تو باش انجام میدی روحیش تاثیر منفی میذاره دلیل دوم تویی که بلد نیستی بازی کنی دست رو بده دسته که دیگه لط و کردیم رو آره. بلند شو بلند شو این صحنه دیگه واسه تو خوب نیست بلند شو بلند شو دیگه